akka salphaatti ni ibsamu akka salphaatti ni ibsamu qindaa'e na keessa jira iddaan dura koo qaabatee fudhaa dhonga fagaalataa namni faantii koo taatee taate qindaa'e na keessa jira iddaan dura koo qaabatee. galataa lammii fanti koonaaf namni kan irraa baqatee iddoo kan hin qabne dhabaa eegaa nama barrigate iddoo koo dhufuun salphanne kanan garaa kootee qabaa miituu koo sirratti kalee galee atoo natti dhabaa. iddoo koo dhufuun kana gara kootii qaba tokkos irrattuuf galee atoo natti yaanem daboo. Jireenyaaf abdii kuutadhee boo'ee ofirra gatta'ee. eegee gaafa noomaa dhabee daafee si tunaaf raga'ee dukkaanichatti dubbattee ifni kee mana koo ibsee iddoo haara galfii nagaa koo akka kee teenyu naaf obsee dukkaanichatti ifni kee mana koo ibsee iddoo haara galfii koo. akka keessa eenyuun naaf obsee. Dhiiga naaf dafquu keessa nan daagadhu naaf wareegamuu keessa nan daagadhu dhiiga naaf dafquu keessa nan daagadhu naaf waraanamuu keessa nan daagadhu. boof dhukkubbe obsite ma'aa kolfataaf jafqa cobsite edaati jirta fan fanjiraa deemanii sirraattee galeem kan koo seenanii naaf waree gamtee naaf baafte gati tabba ulfaataa irroon deemtee matii kanaaf keessi.